নমস্কাৰ দৰ্শক সকল হেল্ল' ৰুবি স্পকেন টিউটৰিয়েললৈ স্বাগতম এই টিউটৰিয়েলত আমি শিকিম ৰুবী কি হয় বৈশিষ্ট্য ৰুবি জেমছ আৰু help on Ruby installation Ruby code চলোৱা কমেণ্টিং পুটছ আৰু প্ৰিণ্টৰ মাজত পাৰ্থক্য ইয়াত আমি ব্যৱহাৰ কৰিছো Ubuntu Linux twelve point zero' for Ruby one point nine point three এই টিউটোৰিয়েলটো বুজিবলৈ আপুনি ইন্টাৰনেটৰ সৈতে যোগ হ'ব লাগিব লিনাক্সত টাৰমিনেল আৰু টেক্সট এডিটৰ ব্যৱহাৰ কৰিব পৰা জ্ঞান থকা উচিত ৰুবি কি হয় বুজো আহক ৰুবি হৈছে এটা অবজেক্ট অৰিয়েণ্টেড ইণ্টাৰপ্ৰেটেড স্ক্ৰিপ্টিং ভাষা ই ডাইনেমিক অপেন চৰ্চ প্ৰগ্ৰামিং ভাষা এই ভাষাৰ চিনটেক্স অতি সুন্দৰ যি পঢ়িবলৈ আৰু লিখিবলৈ সৰল এতিয়া Ruby বৈশিষ্ট্য কিছুমান চাও আহক Ruby অতি সহজ বহনীয় হয় যিকোনো অপাৰেটিং সিস্টেমত Ruby প্ৰগ্ৰাম ৰান কৰিব পাৰি স্মল টক বেসিক অথবা পাইথনৰ দৰে ৰুবীৰ ভেৰিয়েবল সমূহৰ কোনো ডেটা টাইপ নাই ই স্বয়ংক্ৰিয়ভাৱে স্মৃতি পৰিচালনা কৰে ৰুবী বিনামূলীয়া ভাষা যিকোনো শাৰী আৰু কলমৰ পৰা আপুনি নিজৰ প্ৰগ্ৰাম লিখিব পাৰে ইণ্টাৰনেট আৰু ইণ্ট্ৰানেট এপ্লিকেচন ডেভেলপ কৰিবলৈ ৰুবী ব্যৱহাৰ কৰা হয় ৰুবীৰ অতিকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ বৈশিষ্ট্য হৈছে Ruby gems Ruby gems Ruby programming ভাষাৰ পেকেজ মেনেজাৰ হয় ই ৰুবী প্ৰগ্ৰাম আৰু লাইব্ৰেৰীসমূহ বিতৰণ কৰিবলৈ এটা ষ্টেণ্ডাৰ্ড ফৰ্মেট সমৰ্থন কৰে আপুনি নিজৰ জেমছ সৃষ্টি কৰি প্ৰকাশ কৰিব পাৰে ৰুবী জেমছৰ বিষয়ত অধিক জানিবৰ বাবে তলত দিয়া সংযোগলৈ যাওক ৰুবীত অধিক সহায়ৰ বাবে আপুনি তলত দিয়া সংযোগলৈ যাওক আপুনি উবুন্টু চফট্ৱেৰ চেণ্টাৰ ব্যৱহাৰ কৰি ৰুবি ইনষ্টল কৰিব পাৰে উবুন্টু চফট্ৱেৰ চেণ্টাৰৰ বিষয়ে অধিক জানিবৰ বাবে ৱেবচাইটত উবুন্টু লিনাক্স টিউটৰিয়েল দৰ্শন কৰক ৰুবি ইনষ্টল কৰা বিভিন্ন পদ্ধতি এইখন শ্লাইডত বৰ্ণনা কৰা হৈছে ৰুবি কোড তিনি প্ৰকাৰে এক্সিকিউট কৰিব পাৰি command line interactive Ruby file হিচাপে এক্সিকিউশ্যনৰ প্ৰত্যেক পদ্ধতিৰে অৱগত হওঁ আহক প্ৰথমে কমান্ড লাইনৰ পৰা হেলো ৱৰ্ল্ড কোডখিনি এক্সিকিউট কৰো আহক কন্ট্ৰোল অল্ট আৰু টি প্ৰেছ কৰি টাৰ্মিনেল খোলক আপুনি স্ক্ৰীণত এখন টাৰ্মিনেল উইন্ডো দেখা পাব কমান্ড টাইপ কৰক Ruby space hyphen e space উদ্ধকমাৰ অন্তৰ্গত পুটছ স্পেচ তাৰ পাছত উদ্ধকমাৰ অন্তৰ্গত হেলো ৱৰ্ল্ড আৰু এণ্টাৰ প্ৰেছ কৰক আমি আউটপুটত হেল্ল ৱৰ্ল্ড পাম টাৰমিনেলত আউটপুট প্ৰিণ্ট কৰিবলৈ পুটছ কমাণ্ড ব্যৱহাৰ কৰা হয় হাইফেন ই ফ্লেগ কমাণ্ডে মাথো এশাৰী কোড এক্সিকিউট হ'ব দিয়ে বহু কেইটা হাইফেন ই ফ্লেগে বহু শাৰী কমাণ্ডক এক্সিকিউট কৰিবলৈ ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰি চেষ্টা কৰি চাওঁ আহক আপ এৰ' কি প্ৰেছ কৰিলে আগৰ কমাণ্ড ঘূৰাই পায় টাইপ কৰক স্পেচ হাইফেন ই স্পেচ উদ্ধ কমাৰ অন্তৰ্গত puts space one plus two আৰু এণ্টাৰ প্ৰেছ কৰক আমি আউটপুটত হেল্ল' ৱৰ্ল্ড আৰু তিনি পাম শ্লাইডলৈ ঘূৰি যাওঁ আহক ইণ্টাৰেক্টিভ ৰুবীৰ বিষয়ে শিকো আহক ইণ্টাৰেক্টিভ ৰুবীয়ে ৰুবী কমাণ্ডৰ এক্সিকিউচন তৎক্ষণাত প্ৰতিক্ৰিয়াৰে সম্পন্ন কৰে Ruby statement run korai output aru return man homu porikha koribo pare. Ruby purana version abolambon koriboli IRB install korok IRB hohayot Ruby code kini execute koru ahok terminal loi jao IRB type kori enter tipok interactive Ruby paboloi type korok put space uddha komar antar got hello world aru enter tipok আমি আউটপুটত হেলো ৱৰ্ল্ড পাম আৰু আমি ৰিটাৰ্ণ হোৱা মান নীল পাম আইআৰবিৰ পৰা বাহিৰলৈ যাবলৈ এক্সিট টাইপ কৰক আৰু এণ্টাৰ প্ৰেছ কৰক আপুনি এখন ফাইলৰ পৰা ৰুবি প্ৰগ্ৰাম ৰান কৰিব পাৰে কোড লিখিবলৈ নিজৰ ইচ্ছা অনুসৰি যিকোনো টেক্সট এডিটৰ ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে মই জি এডিট টেক্সট এডিটৰ ব্যৱহাৰ কৰিছো মই এতিয়া জি এডিট টেক্সট এডিটৰলৈ যাম টাইপ কৰক পুটছ স্পেচ উদ্ধ কমাৰ অন্তৰ্গত হেল্ল ৱৰ্ল্ড বহুকেইটা শাৰী অথবা ব্লক কমেণ্ট কিদৰে যোগ দিয়ে শিকো আহক পুটছ কমাণ্ডৰ আগত টাইপ কৰক ইকুৱেল টু বিগিন আৰু এণ্টাৰ প্ৰেছ কৰক কমেণ্ট আৰম্ভ কৰিবলৈ ইকুৱেল টু বিগিন ব্যৱহাৰ কৰা হয় যোগ কৰিব খোজা কমেণ্ট টাইপ কৰক মই মাই ফাৰ্ষ্ট ৰুবি প্ৰগ্ৰাম বুলি টাইপ কৰিম আৰু এন্টাৰ প্ৰেছ কৰক তাৰপিছত টাইপ কৰক this code will print hello' world আৰু এণ্টাৰ প্ৰেছ কৰক টাইপ কৰক ইকুৱেল টু এণ্ড বহুকেইটা কমেণ্ট শাৰী অন্ত পেলাবলৈ ইকুৱেল টু এণ্ড ব্যৱহাৰ কৰা হয় প্ৰগ্ৰামৰ ফ্ল' বুজিবলৈ কমেণ্টসমূহ মূল্যৱান ই ডকুমেণ্টেশ্যনৰ বাবে মূল্যৱান সম্পদ এতিয়া ছেভ বাটনত ক্লিক কৰি ফাইলখন সংৰক্ষণ কৰো আহক নিয়মীয়াভাৱে ফাইলখন সংৰক্ষণ কৰাটো এটা ভাল অভ্যাস স্ক্ৰীনত চেভ এজ ডায়লগ বক্স দেখা পাব ফাইলখন সংৰক্ষণ কৰিব খোজা স্থান নিৰ্ধাৰণ কৰিব মই ৰুবি প্ৰগ্ৰাম বুলি ডেস্কটপত এটা ফল্ডাৰ সৃষ্টি কৰিলো আমি ফল্ডাৰত ফাইলখন সংৰক্ষণ কৰিম নেমৰ টেক্সট বক্সত ইচ্ছা অনুসৰি নাম দিয়ক মই hello' dot R B type কৰিম ৰুবিৰ ফাইলসমূহক ডট আৰবি এক্সটেনশ্যন দিয়া হয় ফাইল সংৰক্ষণ কৰিবলৈ ছেভ বাটনত ক্লিক কৰিব ফাইলখন সংৰক্ষণ কৰা হল কোডখিনি এক্সিকিউট কৰিবলৈ টাৰ্মিনেললৈ যাব টাৰ্মিনেলখন ক্লিয়াৰ কৰি ল'ব মন কৰিব যে আপুনি ৰুবি ফাইলখন থকা ডিৰেক্টৰীত আছে আৰু মন কৰিব যে আমি হোম ডিৰেক্টৰীত আছো আমি ৰুবি প্ৰগ্ৰাম বোলা চাব ডিৰেক্টৰীত যাব লাগিব এনে কৰিবলৈ টাইপ কৰিব cd space desktop slash Ruby program আৰু এণ্টাৰ প্ৰেছ কৰিব ফাইলখন এক্সিকিউট কৰো আহক Ruby space hello' dot R B type কৰি এণ্টাৰ প্ৰেছ কৰিব আমি আউটপুটত হেল্ল' ৱৰ্ল্ড পাম এতিয়া পুটছ আৰু প্ৰিণ্ট ষ্টেটমেণ্টৰ পাৰ্থক্য বুজো আহক আইআৰবি ব্যৱহাৰ কৰি চাওঁ আহক তাৰ আগতে আমি হোম ডিৰেক্টৰীলৈ যাব লাগিব টাইপ কৰিব চিডি আৰু এণ্টাৰ প্ৰেছ কৰিব এতিয়া আইআৰবি টাইপ কৰি ইণ্টাৰেক্টিভ ৰুবিলৈ যাবলৈ এণ্টাৰ প্ৰেছ কৰিব পুটছ টাইপ কৰক স্পেচ কমাৰ অন্তৰ্গত হেল্ল' কমা কমাৰ অন্তৰ্গত ৱৰ্ল্ড ইয়াত দুটা পুৎছ কমাণ্ড একেলগ কৰিবলৈ কমা ব্যৱহাৰ কৰা হৈছে এতিয়া এন্টাৰ প্ৰেছ কৰিব আমি আউটপুটৰ বিভিন্ন শাৰীত হেল্ল' ৱৰ্ল্ড পাম এতিয়া প্ৰিণ্ট ব্যৱহাৰ কৰি একেইখিনি কাম কৰি চাওঁ আহক আগৰ কমাণ্ডলৈ যাবলৈ আপ এৰ' ব্যৱহাৰ কৰিব পুটছ আৰু প্ৰিণ্ট কমাণ্ডেৰে ৰিপ্লেছ কৰি এণ্টাৰ প্ৰেছ কৰিব আমি আউটপুটৰ একেই শাৰীতে হেল্ল' ৱৰ্ল্ড পাম পুটছ কমাণ্ডে আউটপুটত এটা নতুন শাৰী যোগ দিয়ে প্ৰিণ্ট কমাণ্ডে এনে কাৰ্য কৰিব নোৱাৰে আমি দিয়া ডেটা অনুসৰি প্ৰিণ্ট কমাণ্ডে আউটপুট দিয়ে এইখিনিতে আমি স্পকেন টিউটৰিয়েলৰ অন্তিম পৰ্যায়ত উপনীত হৈছোহি আমাৰ শ্লাইডসমূহলৈ যাওঁ আহক এই টিউটৰিয়েলত আমি শিকিলো ৰুবীৰ বিষয়ে ইনষ্টলেশ্যন ৰুবী কোডৰ এক্সিকিউশ্যন ইকুৱেল টু বিগিন আৰু ইকুৱেল টু এণ্ড ব্যৱহাৰ কৰি বহুকেইটা কমেণ্ট যোগ দিয়া পুটছ আৰু প্ৰিণ্টৰ মাজত পাৰ্থক্য কাৰ্য হিচাপে নিজৰ নাম আৰু বয়স প্ৰিণ্ট কৰিবলৈ এটা প্ৰগ্ৰাম লিখক এই টিউটৰিয়েলত আমি বহু শাৰী কমেণ্ট ব্যৱহাৰ কৰিছো এশাৰী কমেণ্ট দিবলৈ চেষ্টা কৰিব তলৰ সংযোগত থকা ভিডিঅ'টো চাওক স্পকেন টিউটৰিয়েল প্ৰকল্পৰ সাৰাংশ ইয়াতে আছে যদি আপোনাৰ বেণ্ডউইথ ভাল নহয় তেতিয়াহ'লে ইয়াক ডাউনলোড কৰিও চাব পাৰে স্পকেন টিউটৰিয়েল প্ৰজেক্টৰ দলটিয়ে স্প'কেন টিউটোৰিয়েলৰ সহায়েৰে কৰ্মশালা আদি অনুষ্ঠিত কৰে এটা অনলাইন পৰীক্ষাত উত্তীৰ্ণ হোৱা সকলক পত্ৰ প্ৰদান কৰে অধিক জানিবৰ বাবে অনুগ্ৰহ কৰি এই ঠিকনাত লিখক contact@spoken-tutorial.org স্পোকেন টিউটোৰিয়েলৰ প্ৰকল্প টক টু এ টিচাৰ প্ৰকল্পৰ এটা অংগ ই ভাৰত চৰকাৰৰ এমএচআৰডিৰ আইচিটিৰ মাধ্যমেৰে ৰাষ্ট্ৰীয় শিক্ষা মিছনৰ দ্বাৰা সমৰ্থিত হয় এই অভিযান সম্পৰ্কে অধিক তথ্য এই লিংকত পোৱা যাব এই স্ক্ৰিপ্টখন অম্লান শইকীয়াৰ দ্বাৰা যোগদান কৰা হৈছে আই আই টী বম্বে ৰ পৰা মই মৌচুমী মেধী এতিয়া আপুনাৰ পৰা বিদায় লৈছো যোগদানৰ বাবে ধন্যবাদ